Sveiki, mėlyjei, sveiki, brangiai, į Jūs kreipiasi Tiško kanaliukas. Ir šį kartą su pasaulinės svarbos pranešimu. Nes pakalbėsime apie didžiulę kliūtį mūsų geroviai, į kurią dabar praktiškai niekas nekreipia dėmesio. Teko matyti vizualiai puikiai sukurtą reklamą, kurį įmonė pasivadino odontologijos amatininkais. Suprask, tikri savo amato meistrai. Tik ar tai padarys deramą įspūdį tam, kuriam suskauda dantį ir tuo metu te rūpi kuo greičiau to skausmo atsikratyti. Na, o dabar įsivaizduokite, kad užėjote į tą pačią svetainę ir vietoje odontologijos amatininkai matote jau kitą antraštę, kur parašyta kartą ir visiems laikams. Ši frazė ir tolesni tekstai tarp eilučių tvirtina, kad dantį ten sutvarkys ypač patikimai o rezultatas bus toks, kad dėl jo grįžti pas gydytojus niekada nebereikės. Kaip matote, pasakyta tarsi ir tas pats, tačiau daug įtaigiau. Kokią antraštę, būdamas klinikos vadovas ar pacientas, rinktumėtės jūs? Pakeista antraštė veikiausiai labiau patrauktų lankytojų akį ir atvestų klinikai gerokai daugiau klientų. Ar ne taip? Taigi, gerai parašyta mintis Ne tik puikiai skamba, bet ir padeda kur kas daugiau parduoti. Skirtumas gali būti net ne procentais, o jau kartais. O už sėkmingai surašyto teksto slypi labai rimti dalykai. Įmonės pelningumas, investicijų graža savininkams ir dar daugybė kitų dalykų. O darbuotojams tai reiškia gerai apmokamas darbo vietas ir tinkamai aprūpintas jų šeimas. Kad tekstas maksimaliai gerai parduotų, nepakanka tik šiaip atsiliepti į kliento poreikį. Turi atsiliepti įtaigiai, paliesti jo sielos gelmes ir padaryti dar daugybę puikių dalykų. O kalbėti įtaigiai – tai jau menas. Kaip ir čia, kur pardavėjai pailiui pasitelkia vis didesnę meninę išmonę žuviai parduoti. Lygiai taip pat, bet kuris verslas turėtų sutelkti visą įmanomą žodžio galę ir tik tada kreiptis į savo auditoriją. Vadinasi, reklamos tekstus turi rašyti plunksnos meistrai. Deja, šiandien reklamos tekstus, kurie turėtų parduoti, kuria reklamos principus pastudijavę verslo vadybos absolventai be jokių filologinio išsilavinimo užuomasgų. Dirbant vertėjų biure magistrai, man asmeniškai yra tekę matyti nuostabios reklamos ir komunikacijos kampanijos idėją. Filologinė prasme, bet kaip aprašyta su tokiomis ir tiek rašybos klaidų, kad reklamos agentūra, suprasdama, kad taip pateikto teksto užsakovas nie neskaitys, atsiuntė jį mūsų redaktoriams ne tik stiliaus, bet ir rašybos klaidoms taisyti. Taigi, šokiruojanti paslaptis ta, kad parduoti skirti tekstai neretai kuriami pačių tikriausių filologinių beraščių, į kurių rankas milijonines apyvartas skaičiuojančios įmonės tikrąją to žodžio prasme atiduoda savo ateitį. Tai didžiausias absurdas verslo pasaulyje, apie kurį man yra tekę girdėti. Geriausiai parduodančius tekstus sukurti keba plataus humanitarinio akiračio filologai su didžiuliu gyvenimiškos patirties bagažu. Parduodančio teksto specifikos galima išmokti per mėnesį. Tai tas pats, kas duoti aktoriui įsigyventi į naują vaidmenį. Tačiau išugdyti aktorių, kaip ir išugdyti filologijos meistrą, truks tikrai ne vienerius metus. Todėl, jei norite įtaigaus parduodančio teksto, kreipkitės į vertėjų biuro magistrai. Mūsų patyrę filologai, humanitarai gilinasi į tai, kaip rašyti veiksmingai parduodančius tekstus ir tam pasitelkia literato galės. Kartą sėdėjau gatvė Elgeta ir prašė išmaldos, pasidėjęs užrašą esu aklas. Žmonės abejingai praeidavo, pinigai aplenkdavo jos kardinę. Kartą pro šalį ėjo prabangiai apsirengusi moteris. Staptelėjo, išsitraukė rašiklį ir kažką parašė ant Elgetos raštelio. Netrukus praeivių monetos jos kardinę pasipylė kaip iš gausybės rago. Kai vakare ta pati moteris vėl aplankė Elgetą, šis pasiteiravo, kągi jį ten parašė. O moteris ramiai atsakė, parašiau tą patį, tik kitaip. Šiandien tiek, o kitoje laidelėje kalbėsime apie kalbos įvaldymo lygius ir tai, kaip nuo to priklauso kiekvieno iš mūsų gebėjimas valdyti savo likimą. Žiūrėkite, bandykite ir jums pavyks. Iki.